establish a strong national network. Obviously, Museveni will cover all the gaps in the government that he has been using, and it's more likely that many of his allies will abandon him now that he cannot influence any government uh, decisions. However, reconciling with President Museveni is also unlikely now the two men uh, would also the two men would have sorted out their differences before um, before the fall of the hammer. The biggest asset has been the media. This was likely this uh, was largely dependent on his office and political clout. He is likely to lose um, this one too. Foreign investors and bankers are also likely to abandon him. He therefore cannot bankroll a serious presidential campaign in the opposition. Can he join Dr. Besigye? Uh -huh. Oh, Bobby Wayne. This is also unlike eh, this is also an unlikely judging from how Dr. Kiza Besky and the FTC have been treating big wigs who leave the NRM. For example, none of these have joined the FTC and has been in influential posts. The late Eddie Akatega ended up a special envoy for Dr. Kiza Besige. The late Dr. Sulaiman Chigundo also did not clinch the presidential party card. He ended up being a junior partner. When uh, former Katikiro of Uganda Joseph Mulwanyamu Lusemogere joined Dr. Kiza Besigye and his team, he became a briefcase carrier for Dr. Kiza Besigye. Obviously, Mr. Semogere had more political clout than Dr. Besigye. Can Amama Mbabazi play that role? The message is clear. Dr. Kiza Besigye will remain in the driving seat. Others can play peripheral roles. What can Mbabazi do in the near future? Uh -uh. Kakati akukawede. Akukawede. Ah, Whoever joins Besigye akwata briefcase. wakutachira eyo bobu waini alindoje kuata diya kwesa lukwago vya gendo kwesa papaya yes ati ye eh. abaganda baganti umubiata genda manyira abana echoku vili basically how has basically survived this long basically the, uh, aina ba mafia ba mwasende mu government era basically only attacks him seven not the mafia gang echo mchitege avuma museveni yekka tavuma bebamuyimirizaawo besigye yeyafolopaka position hmm, ate besigye musajja ate bisinesi maanibesigye fakitole zatiya gaasi zigenda nezibanga zikozeemu loosi tezikyatunda naavayo nagugumuka nezitunda nafuna percentage bamukuba tiyagasa amufune <laughs> nga mu byalo waliwo omusajja atambula mu butale ogumu omuggo gwa nkumi ttaano omulala gwa bbiri n'agalamira londako ogwokkuba this people deceptive nzaba abasajja bwemba babuulira banne bamuwa sente mu gavumenti naye nakugamba hmm. ti petrol station yabeesiye n'aba gavumenti banywawo amafuta one more robberies, a series of robberies. But it is only BSJ's petrol station where security preempted the robbery. Ekitegeza bajikuuma ngee yani haa ngee yani Ezabala nivage ndeyo ngee yani ba, ba, ba successfully Besi je yafawa nunaganti agenza kuruwa njisa museveni Kayikula nagende kongo na kuba ala PA Walaba kempu nijibabi kufamu ya besi je beji yeba mugali ee eh. mm. beji yeba mugali ya mnyumba na afuruma bobi waini baji mugali demu afurume yali afurume ya konga ba mugali demu tafuruma ya nako bobi waini nga baji mugali demu e. Eh. kutaiti security bobi waini haina mageza umana anga yali mu P5 kati ndoza yali mu P7 na hii angamba daddy you are in trouble your government is in trouble why because he's a basic turns into a frog anti tojukira lwe bagamba ngono mukodomi wa baganda yani omala yani ono wamanyenye omala yakuma besije yakuma besije ne baganti yayitidde mu konteyina y'amazzi <laughs> kati omwana wange nangamba ti yowa gavumenti zinitwamu eh, besije tani zintwafulogo dadi wanudeirufaindi besije yiya <laughs> mayombe n'abateekawo n'abateekawo bakuume beesige mbu beesige yateekako teepu ng'ayogera yayitawa did you see government soldiers or policemen charged with nigerious of duty because besige has escaped wakiwulya waabwe kikono kikono kyanyanja omanyi mwe wat you don't know hmm. temumanyi politics besige attacks only museven gwalumba gwalumba yokigenderera kicho besi yetaku ba mafu era mwe kamba bole echi bategeza mm. anti opposition efugibwa mafia Museveni ya hinti Museveni ya hinti nga kuchigamo chimu na aga anti elections which are evaluated the situation and see kakati ba mafia they have the best lawyers na iba nyiga baga nti atuyita ba mafias tuli beyitale ffe tuli basuubuzi wamma abasuubuzi abasuubuzi bange eh, kyebalumanyi mbawulira nga boogera omanyi ate gwe kankubuli ebintu bya tekinologi bino bizibu baleta zooming ne bwe mbalaba ku bifaananyi zooming ebatabula batya okuleeta ababayigiriza ba technical assistant ne bafijitinga nabyo era bibalemye era kano akasajja nyinza okakulaga mu kifaananyi mu abantu ne bakatwala n'entwe yaako kwa kati eddoboozi kalyega anti okubasomesa okutegeera nti babiina tu hmm. mpozi kiro ssawanga eyo mukaaga lwe mbalaba nga batudde ah, eyo gundi zooming yayinfulitrated iti baga ntio otuli oh, safe kati tachatuulia asibikuba ah, bukubi sinafuna sinafuna clearance kukuba bya zooming sinafunga ngaba sinafuna clearance kuteka ko gund satellite photos bajja batta abantu who give you the clearance e, eh, nanyini byuma Goloze, oyinza okuleta ebyuma ng'ebyo military intelligence byetayina neyisobye kakka naye awuliriza nze n'ogamba kakka babba omwana w'essimu nabaga nti oyo mirundi yemba mulaga <laughs> omwananga olina mayembe wirebiriko nanyini byo kakati besige yakoze omukago ne bobi anti nkubuulira yemmawo ah, yawasizza besije hey. Eh. yawasiza bobi na ye bobi ya wenye bikwase chagula hili ya ah, ah. umiewa bobi ya wenye atatia bobi ya ingi la mchintu chata inako control was pushed by a situation mm. chuvula ni kamirio niyo ya manta la nagena mbdipi ne, ne tumukunde hmm. na bagamba mm. tumukunde gumenye siyoni ilapu usuma katapu kangi gundi akatumukunde wahi msafene neti zimbaba zibaba na bagamba ndi abawisafika bagamba tibolabe ichikere ichiduke emisana kiba kiina eki kigoba frogsa not don't move during the day nabaga nti ono tumukunda ayina ekimugoba naye siye tumukunde pulaana ayina ekimugoba kati ne eh. bobi wayine kamiliyoni baayina ekibagoba ne beskapingira mu politics ekitegera eh, bwe tuba backtracking tujja kusanga ekyali eh. kibagoba ekikere kyadduka misana so bobi wanu kabarapu eh, ee eh, ee eh, ee aa ah, ah, achibu uka mukati kubanga wada let us logically ajo best years failed five times who do go to the other best year would just surrender naga ndi nkoze ee nkoze ikisoboka kankwase bobi wai no best java mteka wongu the westerners the elite abagaga who cannot hand over interest their wealth kwe forena atene chilala kati kati besi jeta chima inti bobe waini na yeti ya ina strategy ya, ya duka chiba ati kati ageno mute gira chikeri cha duka misana a, ah, ah, ageno mute gira UPC ya, ya, ya, kola, ya kola ne DP mu 96 haba UPC badayo kuchitebe ni waka chini chibina cha afada tuwa hitu loza nti DP ina imira ndire ina chie ina chitirina kakati ya basawa wa baganda mbiba genda kutuhula mbiba genda kutuhula mbiba genda kumayembi tia ah, amba denzi mabantu naye mbe sirina besinye nga batudde ne bobi wine bobi wine is going to be exposed nabaana abala bategere ntayina mawo butagendayo yabatabusi mawo mugezi mawo mm. aina omanyikanga obaolire abanoza naabo n'abawesitaana n'abasoga balina ekintu abaganda kyebatayina n'abakikuyuba kirina this is why you find the novice like uhuru kinyatta managing the state bali abaafuga ne kitaawe weebali Eh, abachukuyu abachukuyu abafuga ne kitawe ba elders council de election eh, eh, electoral college weri etali mpandike ndi consult them niyamba bachukuyu when they we ne bush yakikola bush yaleta mtamani we yaleta yali vice president we chine mm. omusajja omukulu namuganti guide guide my son kakati abaganda ekintu ekyo tebakirina other tribes bayina the elders council gwe gyotalaba e, e tanzania bo ekyaba bakisetingira ku eh. minority tribes eriyo eh, ava mutribe kakati mawoyo bwomutunuulira ayina banna abatuula gweotegerera nti ekintu kirimu baganda abaganda amateeka gabakuba nnyo kuba bo tebamanyiranga kukiririgo kubanna balaba wano nga eh. bazze okukola omukago gwabwe nga lukwagongola batudde naye nga ah. sibyalukwago eh. bamusuubiza ah, obwa vaisi kati alowooza nti ono ayinza obutwala naawe obadde togenda bufuna wehuntingiddeogo lukwago kyekimubwenyabwenya obwavaisi bwabesije alinda bwavaisi bwabesije kwani eh. mulaba ngintunula ye katudde ngaomulaba omukolo tabobi waini ayambiddwa abadde tasobola kumanaginga ggwanga nga naye akimanyi abadde nga bimutawanya si bibye bamutumiza eh. kati kakyetikkule bobi gyakoze ate nseraga waggulu lwaki obawerekera nti nabagamba nti bwosanga ngaomuntu akutamye ngaayina kyanoonya sooka omubuuzi onoonyaki bwatekikubuulira bwakutama kutamuluka kuba tumanyi kyanoonya kati yebensi yeyajja okupulayingala olwo okugala oluggi lwemanju bensi ye is the only opposition leader who has maintained who has remained in the opposition for the last 25 years mm. 20 years yajja birigumu why sente ayina mukazi wa akola petrostation ye banywaka amafuta mm. bino bino kumuzanyamu katuzanyemu nabaga nti besije muzukulu mm. bezukulu atula ku mmere naga jajjanyagala kupama hmm. nibakuba mm. na baba ta, mwami mwami mwami topamawo mm. mwami kankujjewo namukubamu embi mwami mwami bebyabesije so so omukongo gwawe baagutabudde nkugambye nti bensi museveni mukuli akatoko nkumanyidde bimeka kugende ndi museveni kasita abalaba nga mukoze omukago azina nokuzkubanga emikago gya yakuba omukago eh. museveni okujja mubuyinza ebibiina byonna dpupsan bemumenyedde nekuteesa mu gavumenti yalimu why kuteesa was always about his reference point if museveni says that he was rigged out let him talk to Kutesh. DP UPC did not give him. Anti Yenga and Yawangula Museveni Kutesha. No rich Museveni has no justification to fight a UPC government. Eh, eh, Kutesha Yamuba. Chovala ndino kero lutuwa leita kutesa. The person they knew who could not cross to Museveni was kutesa. But blood is thicker than water. baada wa inti kutesa liza kwa hee boba alutuwa nga boba alwoza ila ili hatu ni jenu wa alutuwa kutesa ya mbabu ime mgamba hee nje uye tebasa wala kuliko onsayiri inga aa wazite ana ideological problem all solvable problems you find a woman nebawe ajwe inga enkoko tujirie kati aa ah, ah, tujirie inga abana ba umude is it a fundamental issue no, the question is when do you agree ere nkoko teyinza kuulira mboze yo nero zanjirisi kubanga abana baje kumura over after one month yes. two months abana baje kumura nkoko teyinza kusema toka ndio mukazi mutufu mm. the fundamental issue is nkoko is to be slaughtered they are defiling on the dead nti omunyu omusajja ndi mukazi we balwanagana omunyu bakuteeka mudde nga tufumba enva obanga zitokose bali omunyo bombi ekitegeza ti balina fundamental issue mm. the issue is way mukyekyi mm. bakola obubi nti mirundi alina fundamental unsolvable problem n'abaana bano why birundi my political career e, e, e, bano bo sibasonyiwa mwenda kabusenga nalweiso nakalema kulubya abo tewali we can only meet in three places a mass grave, a flight where I don't have a, an alternative, a prison cell. Nemuguru tujja kulwanira yo. Nemuguru tuina yo, tuina yo chisi. Kasha bali yingira nga mfuruma ya. Eje eje Kakati I have a fundamental difference with these people. Bobagala. Banu ba business be ni banu. Mm. Abagagga banu sibaina ko buzu. Is only their method. In fact I'm writing two books now. Eh uh, how ne mesadi yabwe yembi anije nkugamba hmm. wayi dwayi fight everybody kakati nze nyambala t-shirt zino tebalina bayina omu agikola naye bwe banafulumya nti bafulumiriza tenda they cannot think about me there is an idiot yaleeta obukofiira yabukula china natuma omwana wange mugamba taatawo obubwe bubi atunde obwange ayiyayiyayi singa yajja singa mufu ye kano akasajja singa kabadde yewakaliisa kabadde kawedde ba ate kayirisa yabadde tamanyi nze mbeewoobutandi hmm. eh, ate bwebawayo emikolo bamba kakati none of these people mm, mm. when the buganda rioters three things imagined nze bagamba bulijjo Eh, found out and eh, for how long had he made this research okutegera nti omunyankoleza ayogera mufaliso bakibuzako mukyolibakibuzako omulango ani yakiyiya omufaliso nga yatagwogera yekka abasoka baguyita bati yanti kitegeeza ono omusajja yali akoze risaaki nene nnyo and must be one of the banyankole nti mulangula egi yaffe hmm. ekyo tusobola kyogera olaba nakino kibadde kitambula kibadde balowooza abantu nti purezidenti yakugobye ku mpewo eh. baadde bakitaddemu ne kabaka nga eh. baga ne kabaka naye yeesitula eh. n'agenda wa purezident n'amugaa nti abemmengo baaliyo n'abagamba nti bonna baaliyo n'abagamba nkoye emirundi mubiri muwabiri mukooti naita natoni jeno abo bawamagizi sagala kudde kulya bintu bya mwebe baliyo bekunganyiza bonna nengalabi zaabwe naye mwe temukoowa kati kyembuuza if i did not have respect for the president ogera kumpaabirayo ngaani sikola mu gavumenti eh, ah, oba ndi adivisa lwakiti mugenda bwambayo lwaki ate ne mukino kyonera njogedde emirundi mingi njogedde emirundi mingi eh. nti baala disi paalamenti yabayisiza 56 million millionbazibawadde eh, mbayo hiyo pesa pesa pesa yote iko wapi? Pesa yala DC iko wapi? Hao walipatia wa pesa? Hey. Eh. Tutuone. Kati kuchoba doyogera mukodobi wa Gondere Basumani basali. Hey. Awereza message wanu hey. nagaba nti I am very excited to hear Mkukuna Vuhani. Hey, hey. I thought he had been banned from ah, all shows. Ah. Tell him I am available to be part of his legal team in case he oh. needs me. Honorable hey. Vasa Kati Yawono. Hey. Uh, Yagara Yavi Kukuata. Freedom. Mkugambi. <laughs> I have even offered, mm. been offered money to put up a TV station, my own. naye yo nagikolako eh, ate nti abaana basomera ki kubanga mumugenda nemugamba eh. ebifo bya gavumenti hmm. bijuddemu bamawanga gundi hmm. kola ekikyo ewawava eh, muno gwokolayo hmm. era bali ku topu era beebo aninteplaniwa kaleti nitolowooza nti mirundi media ani asookamu kuba yange yes muwala wa mulwana era yaliwo owa mukwanira yaliwo kakati ono bamuita grace ali busembatya hey. grace mwesi mwesigwa hey. ali busembatya hey. akutubide hey. ya gambye bwati hey. agambye nti bravo to mr mirundi hey. for not receiving the 10 billions hey. because I would personally be disappointed. Yeah. And I refer to you, uh, the film, uh, the, the seven the, the, the yeah. 70 cases. Yeah. Bravo, Miso, for yeah. your coming. Miso yeah. has actually helped me to know. <laughs> And pussy, Bakoto, <laughs> uh, Garimaso, that they have also got their bosses. Nebu Nubutabula, Kanubaka Gobimu team. Baka Gobimu fellowship. Akubaka Gobimu. these people kamba buli grace agaseko anagati ya magezi gawa abashuma yeah, yeah. to repent yeah. ba ina magezi manje nyo they have the best lawyers in town they have the best economists mm. ate bali kusegerwa president kakati mbagamba techi kutegeza echi kutegeza anti opposition yekolagana nebesije mm. sibuli omu kakati mkodumu mkodumu ayizo kubanga tamanyi bonnete bababulira mkodomi wange hey, na bano bwe batuula mm. baganda bange abasuubuzi batuula mu lukiiko naye era abamasita batuula ne kayomba we are mistreated we are we, we are like a, we are slaves eti jinsense grace we msemba ti ndi okumanya nti nabala na nabanga bakama ba wafu tuna bato tuna bani we yamala yo yeah. kama singa mfula ko ngoyo kakati banu nabo besije ne nemuchenda nemuchenda mbiri gumu hmm. ya ina office bili mwala bila abanene sibuli muntu yenna nti wabesije otegera alesi sente nenze nagamba beti kamia nagamba beti kamia mm. ti beti kamia tuwali mu amerika ni muga ntigendo nonyereze chintu chino mm. akaluka biri mukaga kayongeza wabu wa mwenda kumusambu i remember tuwalunda ku tuesday mm. nga easter ya wedde after easter monday mm. ni mugamba ntinze chema nchiribu echiti mm. waluwa mtu ya saba akaluka yongereyo mm. era namugamba nagamba kasujja nti yugoni office and shit naye bwenkolamu ekibalo kyange sinafuna percentage yenjagala yongera yuwekiemu nkusaba agati the following day kiza besigi yeyasaba kaluka yongerayo mubuwandiike neŋamba beti kamya bwoli tegeera ani yalagira besigi toliddamukukola kanna besigi mulimu amerika eh. besigye yeyasaba aa ah, ah. somebody else anti naye besigye nakiwandiika ye yakiteeka mubuwandiike kakati mbabazi kuteesa badduse balaze e, kasijja twagamba dda wa mbabazi mupolitikisi batuwa nti kono byakola ddyo tabimanya nalwesi yagandi nagende wabbye mukenenzibayo sente nga tamanyi pulezidenti yeyantuma nti kyali na sente ekeso gimanyi bulungi eyakaseera kibirangaomukazi yenamuwonya yabuuza pulezidenti nti ani ananyamba pulezidenti yamubuuza lwoza ani anakuyamba namwandi wakibirango naga ndi mirundi eyali hmm. sekretary naga ndi mirundi yavuma abantu abatamidde namubuuza omukazi nti bwe yali akuvumyeko nti yanyambye n'okutuuka wano museveni agana sekretary get out of my meeting olwo sekretary ayagala kubba ku mukazi ono tamutegeera kaseera kipulezidenti amuwadde dola emitwalo makumi abiri ayagala amufere kyafeera takimanyi hmm. abo tebamanyi ekiwangaaza emmese mu nyumba kutya kamasu kasi temmese etegeera disayini ya kamasu tekagikwata hmm. bwe tosobola kwebuuza nti omukazi omukadde ono omuganda hmm. atayina luganda na pulezidenti amaze ennaku ssatu ng'ali lwakitula yamalayo ennaku ssatu ne bamuwa dola emitwalo ma era omubbeeyo yendowooza yantu yepusi nti gwetebalina eh. magezi beiraka nakyo intelekiti tebalina nakyo intaneti tebalina magezi mazaale so president yagamba omukazi nagati gende watamala kuya hey, omukazi yeyayogera nti anyambye okutuuka wanera gwe neesiga yes kati bana ab'ekibanja aba, kyakasirye badde wange ku sande nebalumira ku gate ekyenkene baga nti omusajja bamuyita meja katende atugambye bwetutava ku kibanja bajja tutanga bwe basekasirye esimu nenjikwata njitwala wa mekamanda tuje kuchino nyane mutaka najikamba major wa UPDF najikamba major yes how are you amutamale mirundi mfudde sebo mfudde nyabo techiji dangamu <laughs> miso negende eh kumanyi gwenecho nebe wakubira bonna gwakuba kubanga kakati yu meja katende na aja eh chibanja eh chibanja echi jumwasi kakasiri ya gwani president yali ala gidi mamuzimbire kwenye nyumba before value ame ekizimbe era mu kizimbe emizinga gyemwakubye gye gyabayambye ebibe bijja mujjayo okugoba ebinye ebibe nebijja kudda ah, eh, akatimba kakola kiabaana eh, bakasiri abato bano babanja kibanja kasiri yasasula namwandu abaana tiyabasasula how much money is this mubasasule mukoleyo mulezia muyakasiri mm. mutekewo n'omuzinga nedda musobola n'okuŋŋaanirangayo mm. ebyo mm. ebyo kiwanda mu mutwe gwe tebirimu kiwanda alwanira mumataazi ng'ewaffe yeah. singa buli ava mugonde singa process eri bweti the visitors abazze mu uganda mumataazi abalina sente mm. nga mm. baasi za tourism weziri the jane mwanga yadduka wano kubasomi ekyavako eh, entalo z'abasomi omukatuliki hmm. yakuba omukristaayo esasi mukibuga mmenga emisana tuku hmm. enkeera omukatuliki nakuba omukristaayo omulala hmm. esasi namutta lugadi nagamba mwanga leeta abasajja abatemu abo mbavunaane okusinza ku ndagaano gyetwakola emisango gyobutemu nze njibozesa mwanga nagaana eh, sikwekujjayo eh, sikwekutandika entalo zeddiini lukati najayo muzinga nebaduka abakatoliki kakati bwe amalo genda yadukira buddu mm. nebakola we jeri awamu sapolo kagwa yadumira chibinja chaba kristayo omusajja omulala omukatoliki natu baga nogenda mu central command mm. nebagenda olutalo decisive battle yali kabwoko era waliwo bayita mu kizibira mm. ne mudwaniro ebyekiwanda kyabimanya nti yetagira kumuyambako kubanga mwanga mu kiseera ekyo mm eyali tayina eyali tayina e, e, mobile phone olutalo yali aludumirya minziiro mu lubirirwo lw'eminziiro ku booda era bwe bamubuulira nti abaserikale bo babawangudde ne bafuuka abayeekera bakwata abakazi bakola kyabayeekera bwekyavaabwekaabaoko kakati yefam intualism enyumba ya ben would have been gazetted the house of the prime minister na kakati na msobola ukuji ene nyumba ya agudi ya lukadi yeyo you design as it was nefuka antiquity ukutundi wako nyumba ya beni yeyo bata yeri sechua yabina isa yeri sechua why are you talking about tourism mukole semina ba minisita abo mbaleke kyalinge kakati abasajja bano konkulusoni gyenkugamba hmm. nti bamafiya bategeera eh, eh, ah, ah, wulira eh. abasuubuzi hmm. bwe bategeera nti museveni izerisikiteeka katubale emirundi ebiri akalulu bwakateekawo mobilization funds tewali komitis zigenda kubeerawo hmm. tetujja kulya nebagambaki nebagulagana agayasamanga agomu east africa nekaga nti okulonda kweyongereyo eh, mm. agayala mm. okulonda kweyongereyo nga mafia yegagula kakati bonga bakimanyi because these people gena obuze mukodomewo the constitution of uganda state clearly mm. in case the president fails to organize the elections mm. he hands the power to the speaker of, of parliament nembagamba nti museveni asobola okutala obwa sipiika okutalaka kakati gana bana abasajja abasuubuzi abagezi ennyo abalina sikitank bo ne bagamba nti museveni lisikiteeka asobola okugumuwa kakati olutalo lubaddewa mu paalamenti kujjako kadaaga kubanga yo constitution yagamba to hand over to the speaker not rebeka kadaaga this is the battle in parliament twandamanyi niki kati bano aba opposition ne balowooza nti okulonda tekuliiyo a sensible opposition would have two options yali badde erinawo in case we go for elections tukola kino in case we don't go for elections kino kyekiba tebayina tebayinawo kino nekimu bano be babafiidinga bali controlled ku remote control era nze mbagamba hmm. as always give solutions hmm. nti nabagamba nti covid 19 wetutuuse abantu muleka kuba kisawe kye nambole akagata mm. munakawandi kadda ogula coffee ne bikumi bitano nga majika agenda Somalia muba mtu tegeza ntugenda kufanyo mm. the moment you go to nambole ekisawe kuba mukula inayo ka hotel akatakola muleka kuba sendi let the president take a bold move hand over these covid 19 patients either to the prison authorities bakole ebifo ebibalabirira kuba balina experience or to the mission hospitals mm. or to the uh, to, to, eh, uh, eh, eh, bayibalokolekubakati agabe emmere mulokole senyonga yagabe emmere ate kalola okulutu nagenda kakati ye senyonga agijjawamwe gyemutayina mwetemuyina mmere and this is you are eroding government influence and power because at this time we hmm. need government has abandoned this responsibility bajajibiramu abantu eh. miso <laughs> eh, bajajibiramu abantu muleke kanga miso eh, era kyova olaba nti hmm. nowe nomukwano gwange ejjejje hmm. ali embaale hmm. ah, namugamba nti kendi kulya nga bweyita waiso naye is a gentleman hmm. meso is operated by one man era ekisinga obaluma bagamba balina ekiri ku onulaini bakiyita capital mulengera ko kayogedde nti abonze mbafuga miso banoonya omukozi wa miso yabula miso yenze amu miso is operated by one person miso yegwe tuina team n'abaana bange ewaka ne mukazi wange ne bwenzigulawo kiri ekyuma tebakisobola hmm. ngoroza nti kinene waliwo yajja okukyalirawano mu bulwadde eh. eh. n'atula mu nyumba ah, banzibako essimu eh? mu bulwadde essimu baagitula ne bateekamu endala ŋenda okulaba ngaeno nagiramba mutabani wange yali agimpadde hamu yabukadde nga butanoyandabananga ntitaate nessimu essimu si yeyaffe eyo nemugaa kituufu bagibbira mu ddwaliro nebandekerawo egifaanana naye nze mba nzirambi ne tv njiramba nenjitunako nti eno yeyange bayinza egiteekako negenda nmaasoweebwayisenagamba nti omukoko davu nabbi eh. yatusuubiza era olinaku tugenda okulaba ebisinde wano eh. bulinze bulinzeyes eh. anti beefungudde ah. mm. kati abantu bategedde mm. nti tumwebaze franka mm. andulu mwenda dokita diana ne mukakanize bebawabye mu kkooti nga baagala ten billion be batagala pulogulaamu zaffe nze njagala nyo zi omulabe oh, mukakanize bwadduka olabe dayana bwe bakuba enduulu analambula amalwaliro oyo katoyobkubintu ajja kubeera wuwe mwegane ntemukiriimu bwe muwa amanya gammwe nga geegalimu mu kuwaaba sababu mitsonyiza ngenjogera kumwenda gwe bwoyogera nogamba nti waliwo wakatinambeezamazagati wobugalubindi kakati abantu abambala bugalubindi bangi ne mukama wange aposasibaddayambalaoyasula mu lubiri lwa <laughs> kabaka yadduka asula mu lubiri lwa kabaka olaba bukedde yatidde obiwandiikako oyo asula mu lubiri lwa abantu bamunoonya dda eh, eh, eh, faith nakanoja akutumidde ndi musajufu nyo nyo okuulira ku musajja wange mutabani wange tabanbebakuzaapresident gave a directive hmm. teri muntu yenna mu ggwanga muno asobola kugjawo pulogulaamu yange nga tategedde temunafuna message eyo mu all media organizations oh, president kubanga ate kyabadde nti president yakakati nembuzinga naye president yagobayabagae nti bantyagae oh, nti bantuyabagae mutuuse wala nange mukinkola epologulamu eyange nemugirinyamu pomruza isusu vinyo nga kati kati ndene ntwe yako ne ntwe fuluma fuluma utambuleko mchibuga bakwase umutwe kasajja gwe nenda fuluma baja kuja ne mubanka gwe bakwetike ne ntwe yako ne obutwe obukaja galade baja busa za jirita obutwe obutwe baja busa za jirita alichibuku wa kakati I am very happy this eh. morning okuli umkuku nifamu they don't know even how powerful I am kaina kuduka kaina kuduka bakulaga bwere bajja kkatira wa nentwebajasa bajja kkasala obutwe n'amakansi nentwenyako n'entwe webalekwa nti kunkutukoni <laughs> endugu kungu nkulabisiza eh. webalekwa nti otuliza eh. lawrence semakula kitotera yomumanyi yewa ku kyalo kyo eh. semakula agamba nti naye kanebazeko polisi ya masaka nga batuva kumpeo mama if it is true nti bayimpawundinga mmotoka eziva emutukula mm. bwebabanga tebakyeyambisa bweyambisa nga etanzania tumanyi nti obulwadde bungi ezo motoka baze okusoninga tuzigule okusoninga yezi anti mbubaddira abantu abasaabaze abavudde e tanzania nebabayisa omumuntu ogo n'abantu benyini babuuze nti oluguudo luno lubatisiritwako mumotoka lwakiki muloko abairosi emotoka bazikwate